Evet arkadaşlar basit icatlardan basit icatlardan bu sefer küçük bir gemi yaptık. Gördüğünüz gibi yine pil yatağı kullandık, anahtar kullandık ve motor kullandık. Böyle bir gemiye benzer, kayağa benzer bir şekil yaptık. Küçük bir şekil. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bunu anahtarını açtığımızda pervanesi çalışıyor. Gerçekten suya da koysanız gider. Her tarafını silikonladık. Bu üstte gördüğünüzde e, yön tayin edici pervanesi diyelim. E, direksiyonu diyelim bu şekilde. Direksiyon da var. Artık kayık mı dersiniz, gemi mi dersiniz? Böyle küçük bir icadımız oldu. Gördüğünüz gibi küçük icatlardan bir tane daha. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bu gördüğünüz Newton çarkının e, mekanik hali. Ee, bir elektrik düzeneği hazırladık. Ee, motor yerleştirdik içine. Yaptığımız herkesin bildiği bu Newton çankının üstündeki renkleri bu gördüğünüz renkleri motora monte ettik ve bu şekilde çalıştırdık arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım göreceksiniz. Mekanik bir Newton çarkı. Bu sefer arkadaşlar bu sefer sizlere bir helikopter yaptık. Gördüğünüz gibi bir tane e, pet şişeyi ortadan böldük. içini kullandık. İçine e, bir elektrik devresi yerleştirdik. İçine ne yerleştirdik arkadaşlar? Bir tane pil yerleştirdik. Motor yerleştirdik. Bir de anahtar. Bunları birbirine bağladık. Bir düzenek hazırladık. E, böyle çalışıyor. Gördüğünüz gibi şişenin içine bunları yapıştırarak ucunu dışarıdan çıkarttık. helikopterimiz bu şekilde uçacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayaklarını yaptık. Dışarıya da uzantısını yaptık. Arkada küçük bir pervanemiz daha var. O da hareket ediyor. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel çalışıyor. Böyle. sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Küçük bir icat daha yaptık. Gördüğünüz gibi bir tane yelkenli yaptık. Şöyle. Arkada pervanesi var. Pervanesi dönüyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Bir motor pervane, motor, elektrik devresi ve anahtar yerleştirdik. Gördüğünüz gibi motor böyle çalışıyor. Bir de buraya yelkenli yaptık. Şu an yelkenli kapalı. Böyle bir çark sistemi yaptık. Çarkımızı çevirince yelkenli kalktı. Bu şekilde. Motoru da var. Böyle bir küçük bir icat yaptık. küçük basit bir icat değil de küçük basit bir proje oldu. Motor. Motora yarıştık. Suya koysak gider arkadaşlar. O kadar güzel oldu. Motorumuz dönüyor. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir tane basit bir deneyden bu şekilde bitmiş oldu. İcat, mucit, artık neyse gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu gördüğünüz bir DNA'nın üzerine, yaşların kullandığı bir DNA'nın üzerine ee, ses çıkartacak böyle. Bir DNA'nın üzerine bir mekanizma yerleştirdik. Eski bir değnek kullandık. Altına da evlerde kullandığımız kapı alamını kullandık. ee, gördüğünüz gibi bu şekilde ayırdık onu. Bir yere çarptığında uzantısı var ucundan. Böcek gibi kulakları var e, söyleyen adını böyle bir yere çarptığında bir temas edecek. Engellere faydalı bir icat yaptık, bir araç yaptık. Gördüğünüz gibi umarım beğenmişsinizdir. Yaptım. Başka bir basit icat ise şöyle küçük bir kutunun içine, şöyle kutu, küçük bir kutunun içine devremizi yerleştirdik. Anahtar düğmesi, pil ve pil yatağı kullandık yine. Pervane oluşturduk. Şöyle bir tane atık kutunun içine yerleştirdik şu düzeneye kurduk. Şu şekilde bir kutu yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle bir kutu yaptık. Pervanenin ucunu, pervaneyi bu tarafa monte ettikten sonra ucunu bu kartonun dışından çıkartarak bu görüntüyü elde ettik. Buna vantilatör diyebilirsiniz, yer değirmeni yapabilirsiniz, havalandırma yapabilirsiniz. Böyle bir kutuyu düğmeye bastığımızda hareket eden bir mekanizma görüyorsunuz. Bunu her şeye dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz helikopter yapabilirsiniz, uçak arkası yapabilirsiniz. Böyle bir düzenek. Gördüğünüz gibi. Bu da basit bir deney, basit bir proje, basit bir icat. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet bu gördüğünüz çöp kutuları geri dönüşüm logoları olan geri dönüşüm logoları olan bir çöp kutusu. Renklerine de böldük. Gördüğünüz bu kutunun içinde bir tane uzaktan kumandalı araba var arkadaşlar. Uzaktan kumandalı arabayı kartonlarla ve bu desenlerle kapladık. Çöp kutusu görünümünü aldı. Uzaktan kumandalı bir çöp kutumuz oldu arkadaşlar. Bu deney de bu şekilde olmuş olsun. Bu projede bu şekilde bitmiş olsun. Gördüğünüz gibi çöp kutumuz hareket ediyor. arkadaşlar. Bugün size pervane yapacağız. Bunun için bir tane pil yatağı, pil yatağı, iki tane pil, birkaç tane dil altı çubuğu, dil altı çubuğu, bir tane anahtar, açma kapama, bir tane küçük pervane, motor, bant ve birkaç parça tel, tel parçası. Şimdi yapmaya başlıyorum. İlk başta pil yatağımızı yapalım. Şu şekilde düşünelim. Böyle oldu. Pillerimizi takalım. Şimdi şu şekilde şu şekilde ayaklarını yapıştıracağız. kablosunu takıyoruz anahtarın. Bu da hazır. Bu anahtarı da şu dış kısma yapıştıralım. Böyle oldu. Motorumuza, şu motorumuza üstteki kablomuzu takalım. Evet arkadaşlar motoru şu şekil monte edeceğiz. Çünkü pervaneyi buraya takacağız. Pervaneyi buraya takınca bu tarafa doğru hava versin diye. Böyle bir şey oldu. Test ediyoruz kısmını attık arkadaşlar. Pilden çıkan bir tane kabloyu anahtara bağladık. Anahtardan çıkanı motora bağladık. Motordan çıkanı tekrar pile bağladık. Böyle el ele tutuşmuş çocuklar gibi oldu. Şimdi kabloları toplayacağız. Test ettik. Çalışıyor. Şimdi pervaneyi takmaya geldi sıra. Pervanemizi takalım. gibi mini vantilatörümüz hazır. Şöyle şöyle bir vantilatör yaptık. Şöyle. Kapattık. Aç kapat, aç kapat. Pillerini değiştirebilirsiniz. Bunu isterseniz arkadaşlar buradan bir çıktı şey alıp kablodan kablodan e, çıkış alıp USB kablosuna bilgisayarınıza USB'sine takabilirsiniz. Adaptörle elektriğe takabilirsiniz. Onları da ileriki günlerde göstereceğim. Ee, şu anda pilli yaptım ben. Seyyar. Bunu işte her yere götürebilirsiniz. Arabada kullanırsınız. Bilgisayarın önüne koyun. Ne bileyim her yerde kullanabilirsiniz. İyi günler. Hoşça kalın.